नमस्कार घमासान बॉलीवुड पे आपका स्वागत है मैं हूँ सानिया जी आइए मैं आपको लेके चलती हूँ बॉलीवुड की चटपटी खबरों की ओर कुंडली भाग्य की इस एक्ट्रेस की कुछ तस्वीरों ने सोशल मीडिया पे मचाया बवाल आइए देखते हैं इनकी कुछ तस्वीरें टीवी शो कुंडली भाग्य की सृष्टि अरोरा यानी कि अंजुल अपनी बोल तस्वीरों की वजह से चर्चा में है एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम पे वेकेशन की पुरानी तस्वीरें शेयर की है वे बीच के किनारे रिएक्शन मोड में दिखाई दे रही है अंजुल को असली पॉपुलैरिटी कुंडली भाग्य से मिली थी